एक गांव में एक पंडित रहता था वह घर जा घर जाकर भिक्षा मांगा करता भिक्षा मांगकर लोग उसे आटा दे दिया करते थे भिक्षा में आटे को वह अपने पास एक बड़े से मटके में इकट्ठा करता था धीरे धीरे ये मटका आटे से भर गया अब वह जब भी सुबह उठता इस मटके को निहारते रहता निहारते निहारते निहारते उसकी पता नहीं कब आँख लग गई उसने देखा कि वह गांव में तो सूखा पड़ गया अब क्या होगा होगा क्या और मेरे पास जो भी आटा है इन बेचारे गरीब को देखकर मैं उनका कल्याण कर सकता हूँ तो उसने अपना सारा आटा मंदा को बेच दिया जज बेचने से उसके जो धन प्राप्त हुआ उससे उसने दो बकरियाँ खरीदी फिर बकरियों के बच्चे हुए तो बकरियों के बच्चों को बेच कर उसने गाय खरीदी और जब गाय के बच्चे हो गए उसने उसे बेचकर भी एक भैंस ले आया भैंस के भी बच्चे हो गए तो उसने उसे बेच कर एक घोड़ी खरीद ली तब घोड़ी के बच्चे हुए और बहुत सारे घोड़े घोड़ियाँ हो गई तो उसने सबको बेच दिया और उनसे खूब सारा रुपये कमा लिया और उसे एक अच्छा आलिशान भव्य मकान बनाया